tubanirizaako mwenna abatobera kononi media uganda omukutu guno ogwasalawo okuba nti no guzoganya ogwasalawo okuba nti nogubaleetera abantu ab'enjawulo naye nga fetudiringira nnyo mupolitics tudiringira nnyo mu mbeera wezi temwetera kukola ki mwetera okutambulira era ndowooza mwebale nnyo mwena mwena abatugoberera abawangalire boston abawangalire kuwait abawangalire netherland abawangalire denmark abali e canada abali e Mississippi abali e Belgium bane sijja mwenna bamenya anaye ah, uh, ah, ensi ezo zenjogeddeko amwe ah, musinga okutulaba saako mwenna abali wanene Uganda abawangalira abawangalira ewobulenzi enakasongola ebiyikwe <clears throat> ekintu kyonna kyonna mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero ndi ne pulezidenti wammwe bbiri abiri mu mukaaga member of parliament bbiri abiri mu mukaaga kubanga ndaba emabega kaawo nali njogerako naye yaŋŋamba nti tajja kujja kwesimbawo kuba mp singa anaaba singa aliyo kati ebintu anaaba abitambuza bulungi naye okulaba nga nze omwaka gumu gwe yakatambula ndaba atandise okukkirira mukyo ndabawo eddibu okuba nti sibo onalebo biri abiri mukaaga oyinza nno okudda ku bwemuppi okusinziira kubanga omwaka guyiseewo naye ndaba aganaga buuza ku bantu tandikiraawo bana online medias uganda nsensa nate okuddamu nga tukoleseganya obwanga nammwe hmm. bayibuli kyega nti tebuba enkya ne buba eggulo ne lukola olunaku olulamba nabwe kiti okujja mu maaso gammwe hmm. nzijjawo olw'ebirowoozo byange ngajja kanasomani naddulya atera mutabani w'olutabaalo naye mu kujja kwaffe si kuba kwa bigambo mu kusembayo kwabyo wabula okuba kwebirowoozo kubanga olira bootya hmm. gwe kikyola mu byobufuzi n'ebitali bya bufuzi hmm. ebisigadde kubanga tolimanyako byokka byokka bya bufuzi lwakuba nti yentabiro tebyobufuzi ate byamamire ebisigalidde byonna byonna gye biri nabwo kityo nti ebirowoozo byange si byebisembayo naye ate nkugamba ekigambo kino hmm. tebiba nti ate bifu aa hmm. ekyo si kyekitegeeza naye kristo bagenda omukomerera hmm. tebategeeza nti ebigabo bya jjanabo byebyali ebifu wabula tubuuza okukomera okwo kwali ku lwaki hmm. katulinayo naffe abantu bwe batyo nga ye tafaayo ku ekyo kize nga kituufu kusengejja alina kirwanyisa buki olwa interest yekyo kyayagala ate kiyite kale enkola eyo eyekijega neja sitaani bwetyo yetaga okuba nti tujajjamu nga bannayuganda okusobola tunuya eggwanga lyaffe okulisasetula okulijja ku kigere ne tutabeera ku guzimakiyakubanga ekigere bwe tusitula bwe tukizza nsobole okutambula mm. mbategeeza butegeeza nti nzikiza mu nkola eya federal system etunuulidde ekigambo unity in diversity buli ggwanga gyeri okuba n'obuyinza bwalyo ate oluvannyuma uganda n'okujaaza mu kwegatta kwayo nga tukozesa ekigambo individual merit mu kuzimba kwayo naye nga buli ggwanga gye liri lirina obuyinza enkola eyo sikkiriza mu ya bibiina newankubadde nti ndi mu nrm eyo yenkola yateekebwawo ngaateeka mu kuva mu bbiri etaano yenna najjo olina okuba n'ekibiina naye nze siba ate waggulu wa bukulembeze ntegeeza kuba pulezidenti enkola y'ebibiina n'esigalawo aa ah, ah, eyo tebaawo kubanga enkola eyesse obuwangwa bwaffe ese entegera y'eggwanga lino butya bwetekeddwa okusitulwa ne twerabira n'omuntu n'eggwanga libwe bateekeddwa okutambula nga ideology zitusitadde mu bibiina ku lwoyo azze n'ekibiina kye ekitatugasa kale mu nkola yemu ey'okulowoozesa nti ebizibu ye manifesito yange mm. eyo enkola tejja kuwooma tulina okuddayo ku unity in diversity buli ggwanga gyeri litole ku bugagga bwali okuwa ekigambo uganda so si uganda tulowooleza ate ku byaffe mu aboriginal states zaffe gye tuli oba ne tvt mu buwangwa naye okutondebwa kw'ensi kale nja kubagaliza emembe gyakatonda emirungi n'okusigala nti nze jakanasome nadduli mm. mutabani w'olutabaalo bwatyo abadde honarebo jakana sulaimaani nadduli mm. okulaba nti no ababuuza kuba tosobola tandika sho nga tagezezaako kubuuza ku bantu naye akageri ssebo gye wasoma amateeka mm. nensonga njagala ndowooza yo kyovaolaba nfunye omuntu omutuufu mhm. ensonga yabannayuganda omutwe nti mu bbiri kumi na munaana twalabanga nalufenya uh, tocha chambers zetwali tumanyi nnyo mukutulugunya abantu babasibiddeyo mhm. zaggalwa mhm. mukyo abantu bangi nnyo abaavaayo nga abafamire bagamba ono si waati bwe yali yagenda mulamu naye bagenda omukomyawo yenna nga bamusaze ensaze yina tategereka mukyo abantu banyi nnyo bazze bakubirwa mm. nga batulugunyizibwa mutulugunyizibwa eri eyekika ekyawaggu mm. babajeemu enjala ezomubigere zonna babasaze esaze nalabakawo nezaake uh, kusaga uh, yo uh, arua mm. nga bamusaze esaze engalo ne bamukuba ate nebamanya nebagamba mm. nti zaake yatolose mu ddwaliro nenebuza omusajja gwe bakwatidde mu aluwa ate yafunye budde kinadduka najja nebamusula nine emengo ku ddwaliro nomuntu omulala aliko kati esaawa zino mm. yomuwandiisi wobunovo amanyiddwanga kakwenza mm. kyo yatulaga omugongo gonna ngoezo gaabamukuba waya nga gwe looya nga gwe yasoma amateeka lwaki bannayuganda bakwatibwa ate ne batulugunyizibwa mu ntulugunyizibwa eyo yeyo engeri gye bayinza okugyamu information gye baba beetaaga kwoyo gwe baba bakutte tutandikirawo naleba banna online medias uganda njagala okuba nti mpisaawo ebigambo byange mu ntegere ya jakanasomani nadduli politically administratively ate era n'okutunulira ku saidi y'eddiini mm. ne saidi ey'amateeka ye judiciary mm. nabwe kityo nti nja kutandika n'owekitiibwa mm. abadde era akyali nsuubira chief justice mu nkumi bbiri mu kumi na munaana yavaamu statement eyali reasonable n'ategeeza eggwanga ng'ategeeza his excellency president specifically executive n'agamba nti tukooye okutuleetera abantu mu makooti okubasalira kw'emisango naye ng'ate mwasooka ddo gibasalira dwaki yayogera ekigambo ekyo mm. n'agamba nti bwe muleeta omuntu nga mumaze omumukubaakuba mm. n'omufumitafumita mm. n'omukuulamu enjala ababa ne baba nga babadde ku ttoca punishment aba agimazeewa naba talinawo mugaso kubanga etteeka ly'okuteekebwawo amateeka nti judiciary weeri mm. ye nanyini kukwasa mateeka olini waba yasse muntu judiciary yeyina okusalawo kooti nega nti genda bakutte sente sikyesoma ekiteekeddwa okusoma wabula gavumenti ne amuzi zaayo agensi eza security hmm. tezirina buvunaanyizibwa yadde akatono hmm. okukwata kw'omuntu nesitandika omutulugunya muntulugunya gyezitulugunyamu ate bwomuleta mu kkooti mm. penalty ye aba yagimalayo kiba kitegeeza bwomuleeta tugenda kutamuki mute, mute. Mm. nja kwebaza chief justice olw'ebigambo ebyo kubanga nabitunuulira mm. byali byakisajja kiku n'okulaga obutegeevu obw'ekika ekyawaggulu in particular ngajja kanasomani naddoli mm. number t mu ggwanga lino bwoba otunuulirakw ebyo bijja bikolebwa bw'otunuulira ekintu ekikolebwa kiri constitution ku right y'omuntu okuba naye human rights bw'oba ogyogerako mu ggwanga lino hmm. mu constitution eyo yebayita chapter fo the entire chapter fo ennyonyola buty omuntu bwatateekeddwa kuba sereve hmm. obeera subject to any servitude kuba nti omuntu anyigirizibwa mu nkola eyonna e-, yonna e-, emujjako ekitiibwa kye neeyogera ku nsonga ye nondrogable rights ezitaggibwa ku muntu mu butonde bwe naye mu nfuga ya his excellent president eyo chapter four tebadde na makulu mu constitution kubaamu terina makulu namba satu ye paalamenti yaffe okutunuulira ebigenda mu maaso neetabaako resolutioni gyeyisa oba mu kuyamba kw'amateeka ago agali mu kyo nti yennanyini buyinza bwakuyisa mu mateeka chapter four first concern etekwa kuba parliament okikole gwanga mm. okutegeza his excellent president nti awengala yesusse ne agencies ze za government ye parliament iba yatuiwa yonga tena kyali yogedde mm. tutekwa kuvunana aliwa nzira kubyo bufuzi his excellency the president chinana mwesatu yavamu statement sorry chinana mugumu chinamukaga yavamu statement nategeza dw n'abagamba nti okusinziza ku bwendaba nga bwe nayingira ensiko nafoosinga ku lwa demokulasi naye nga nkitunulidde nnwanye mu bawanga mangi okuza kwa demokulasi ngaeggwanga era nga esinza kuleka lifaanane nga bwe liri ku mbonyabonya y'abantu okutta kw'abaana abato okusala kw'abantu okubatemula mu ntemula etiisa nagamba nti naye byonna tebisobola kubeera okugjako omukulembeze weggwanga oyo omukono gwabawumaguli his excellency milton obote ebikolwa ebyo bibye nfuna bulungi olwaleero yawamba kinana mukaaga gyemyaka asatu mu mukaaga egyobuweereza bwe mbuuza ebigambo n'ebikolwa ebiri mu central gavument tubisindikira obote byali bibye nga bwe yakulisaizinga obote olwaleero kyekitufu naffe okukulisaizinga nti okutta kw'abantu obba kuulamu kw'enjala okuba okyebidomola obba kuba emiggo ate okwo kukuna ngaloyo kubanga gwafuga agencies ezikola ebyo nalufenyo okuvaayo kwayo mm. yali badde eriyo reasonable kubanga kyo kikizo kigaane gwe obutagikulaga mu ggwanga tekitegeeza kuba nti yavaayo baggala nyumba tebaggala bikolwa ekyo nkikutegeeza lunye n'omukulembeze kabeere nze mm. n'oyo aligenda okujja ateka okubaako watunulira ku bantu mu elementi egi tubuuza betussaayo bateekeddwa kubanga baterekwayo lwaki ye muntu alidde mu ggwanga lyolukwe ng'atunda ebyama bya gavumenti oyo bateeka kukwogeza kkiriza obagaana mm. tebujja kkeera nky olyasaali tebusaalisibwe batyo obukulembeze bwonna ekyo kyebugula gwe bw'otandika okweryamu olukwe ne wefuula collateral damage mm. bateeka okutunuza awantu awo even if nga baggalawo nalufeenya tebaggalawo bikolwa ebyo mbakulembeze nabwe kityo nkutegeeza lunye nti gwe munnayuganda ndaba ngaosinzidde ku online medias uganda buli kikolobero kyonna kyolaba ekiri mu central government ne mu gavumenti yo gyoli bikoleddwa ku bibiina bya bufuzi bikoleddwa in particular ku personalities bikoleddwa ku ki ogwo mukono gwa his excellence the president himself yayagala ebyokutambula naye tubuuza mu mugongo gwe kyanoonya kyeki era kyayagala kyekiriwo ebyo bibye mm. nabwakityo parliament esitukiremu eddemu okutunulira chapter feeno yali etegeeza ki mu constitution eyambe ku his excellent president n'okuyisa kuwa resolution betabikire wamu nettabi lya judiciary kotisi zeggwanga sobole okutambula nfuna bulungi nabwe kityo ntegeeza lunye nti gwe yenna gy'oli omuntu sekinnoomu gw'olina okubanja ye paalamenti okusobola okuyisa resolution eyo ku bikolwa ebiriwo naye paalamenti yaffe ekizibu ekigirimu ebitundu nsanvu bitaano ku buli kikumi ate bonna bali bansimbi ebikolwa ebyo tebyali badde bano bolaba basituse mbutwekalakasiza lwabantu babiri hmm. abantu babiri kakyamubeera mu palamenti ebakatibwa nga temwasituka ku basiraamu e, palamenti yafunako oludda nga temusituse ku babishopu battibwa hmm. naye bano bwebakutta obukwasa ababiri nemuwoggana obuwogganya okuteeka mu byakatemba obutemba lwaki temusaba kuyisa kwa resolution nemuwandika kiwandika eri sipiika musituka busitusi bwemuti mukujagalala bwemuzimba ggwangamu abaffe bannuupu awo mu palamenti temulimu enkaagamu omu kyetaagamu omuntu ogu muntegeera era singa nuupu yali erina kyegoberera nga yassawo declaration etegeera kugwanga bagenda odifuga tetwali badde na bisodde byabamu ba palamenti baali badde batunula wali ne batunula neeno njaye kubera ffe banno putugamba kino naye olwokuba tebaali nayo mugongo bajja buzimu nzija yokuwa nattuka ne babanga bayingira paalamenti olw'omuyeye baali badde balina kubatunula ne baga nti ddala kino ono yali badde ne ligasa esobola okulagira naye olwokuba nti bajja nti ebizibu byeni manifesito biriggwayo ddi mu ggwanga n'akola obulungi era ebizibu tebiggwawo hmm. naye amakulu tubalya mu pasentegi nti obuweereza bwe bufaananye butya tebisobola kugwa kubanga ekigambo bwavu katonda kiki onfuna bulungi kakati ebyo byonna ebikolwa ebiri mu paalamen mu ggwanga lino mm. paalamenti buvunanyizibwa bwayo okusitukiramu eyambe ne ku judiciale kubanga ne bapolitico ate ezingirako ne kiri paalamenti eddemu etunuulire nti chapte 4 eyogera ku human rights mm. mu mm. constitution lwaki etunuddwa bwetyo mu myaka gya museveni mu nfuga ye if it is constitutional lwaki kiri deteriorate ebyo tebiba byajjakana somani nadduli hmm. ebikwata kwa bapime ba paalamenti betwaleeta kale nze okuyisawo kwebigambo okubibategeeza hmm. ensonga eyo njagadde ensookera nti his excellence bwe yatutegeeza ng'annyonnyola ku obote nti ebikolwa bye yali akola ebyo byali bitunuulirwa hmm. ebibi byonna ebifu ate ono yasikira bisikire nga mutabani we kubanga museveni mutabani woobote ate jjajjawo yennyerere awe bazze batambula abo tebabaddeemu kalungi nga museveni bomulabe batalini mu kalungi wano era bwentunuulira nga dedekeeza mutabani wo okujja nkikutegeeza lunye oyo tagenda kufuga ggwanga lino ah, muhoozi mm, owa ne bwali baawambye buwambi nze bagenda osooka okuttibwa yenze ku kkuba okwo kitaawo obuzibu bwatuyisizzaamu mm. gweotulete mutabani wo agattira okwo nga bye tubanja n'ensi temunaku byogerako oderekeza mutabani wo okujja kutufuga vaawo naawe mm. ensi ekyali ku lukuusirwa otutaddemu emyaka asatu mu mukaaga otuletera ate evubuka ettejjiini epya litukwala buleyana lyasatu ensi eribawo eri kekaseera okutegeeza bannayuganda lunye nti emyaka makumi ana abaana ba isirairi gye bamala mu ddungu tubuzaako emyaka ena mbategeeza butegeeza nti mu myaka egyena egibulako hmm. egya museveni okutuuka mu myaka gya makumi ana gyabatufugidde hmm. ate kabeera akasomoloza akagenda otusomolola okukakasa nti teri kinembe kirala kigenda kujja kifaana museveni nga tekiriiwo nabwekyo tugikozese mu bungi ne bannabyabufuzi abateekateeka okujja kwe kutunuulira piraazi zeggwanga etekeddwa otambulira okusobola okugjawo bino nga twetaba ku ndagaano ezo zituzze tukola tweyamba endagaano okuva mu mwaka 1994 mpaka 1955 zituwe enteekateeka y'eggwanga epya okutatandika mu 1962 up to where we are eggwanga lyetaaga kutambuza lita bino byonna byemulaba ebikolobero ebiriwo hmm. tebyali baddewo tebyalibaddewo naye abaffe tubuuza ani ajja ategera ensonga ezo ez'okwazibwa akawonvu n'akaga kale mu kyo chapita 4 etunulwemu kinene nnyo ne judiciary situkiremu nga omukulu womulamuzi asembe chief justice awandiike ebbaluwa nga tutunulidde kuba nti mukono gwa pulezidenti gwe gumuleeta agiteeke mu mawulire bunnambirawo esitandi ye kw ebyo ebikolobero ebitambula mu ggwanga agiwe palamenti eddemu etunule chapita 4 kubanga ye ne wabasse abalamuzi mm. etteeka alina kuba nti ate atunuulya liwedde kuba wabula nti no litomeregana palamenti naye obuyinza obuyisa ate tabulina awandikire palamenti etunule chapute fo embeera gye tuli mu ggwanga lwaki etambula bwetyo nga tumumunyadde ebyo bimala okutereera mm. bino togenda kuddamu ku biraba ensonga ya kakwenza mm. okuba nti yatokakyalingibwa simulabamu nnyo kyamaanyi kakwenza muwa wabula muntegeere yange ntunuulira ebintu bino muntegeera yange saagala munkwate bubi nti teyakubwa yalibanga ate azzenga ikolayiza babadde basinga kukuba baana baganda wano ababadde ku mugongo gwa bobi wine kitawe ngaate mutabani wa museveni ne baga ntiyinza olulabika obubi kakwenza wa abadde wa fdc lukulwe anniversary teyakubwa eh teyakululwa teyasibwa dwachi yavudde mukomera ate yasibidde wa Bobby Wine kakati kino kiyinza okujjanga ikolaiza hmm. ngoli naye yajjidde mu nzija yeemu gwe n'ongamba nti kakwenza yatolose ku intelligence ya museveni n'afuluma mm. opposition neyise enteekateeka yayo najayo ku facebook mm. okwo hmm. timazima dda tuli baamaanyi ennyo okulaba nti nekakwenza tusobola omutolosa nafuluma eggwanga kitegeeza nti opposition yeyina amaanyi what is the opposition please opposition yeririddewo mu ggwanga lino kakwenza mundaba eyange ey'ebintu mm. bannanga ebintu ebyatuuka olwaliyo kizibu kyakwawula kitufu batutaddemu magezi oyo ikolayiza gye mulimu abannabibiina bwa temunagitegeera kakwenza mm. gye yatandikira okugamba oli obesitegi yatunula naga nti mbwa jeno bo tosobola kuba nga osobola kuba jeno ne obesitegi ebinyama bino ebikugwa muno mu mbiriizi mm. noga nti munnamagye ekyatunula bwati ogwe mutabani wa pulezidenti mm. ojje mm, ne bamukuwatirawo ate bwe nabe ku twitter yono nga naye yeegaana nti kakwenza byayogerako byakisunze naye byayogera siriya yamukutte kakwenza addamu nti oyo alabika musirusi tategeera yaliyo ne mubankwata ne mubantulugunya namulaba oyo katemba wajjo nkwekule wakikaaki kakwenza okuva mu opposition nodduka ku kibiina kiri ekya fdc nga byagaana okugattagana mu ipods zaabyo nosibire wapobubaine what was the interest what was the interest kale wano mubyobufuzi kakwenza hmm. naye mumwegendereze sigambye nti oba ki ebyomukuba byalibanga webiri hmm. naye nga bijjiddemu ecolaiza naye embuuza phenomenon kyeyeetaggwawo eya his excellence president nti yajja kukwata atulugunye ataate kyakwiga kyetujjamu neba finominoni bwetyo nebanga siruwandiiko kyebasomako abo aba opositioni bonna nga babyewandiikira nze mumpise mukubo lino nze nja kuyita mukubo liri oyo gadibenga lyewebyo byonna okujjako nga tetunudde butunuzi tulina kusitukiramu nga ffe bannansi teri yagamba museveni kuyingira nsiko era tulina gwe yasaba kekaseera mukusitukira mukekasa nti ebikolwa biba bimulemya ate byeyagenda okulwanira mu nsiko bwe budde bwokutunulya n'okuteekateeka agenda okujja ngaajjawo ebyo naye nga tukyali mizanyo gyabakakwenza egyo hmm. nze njabanga egyokusaga nabaddeko ku gundi ku cnn hmm. nga mulaba eh, kuva luli yaaliko naye okubeerako okwe hmm. kiza kitera kiyamba kitya eggwanga ne bwemuli bamufa mufaana mutya there is no plan b amerika egenda kujetuyambe aye kati ingira ebyo tebigenda kubaawo basimagolinga sabasajja kabaka nebamudismantolinga nebibye oba temunkaaga mumusanvu natwala ebyaffe ebyeggwanga buganda nga tumaze emyaka nkaaga mu natukolagana na muzungu nendagano weziri bungeza yakolawo ki tewali united nation yali teriiwo eh, british commonwealth yafa nabino mmwe okugamba nti ffe kennyini tulina okuba nga tunulira eggwanga nga mbuwange obwammwe mukyabutadde ku bali nti bategeeza lunye eyo sovereign state tesobola kusituka kujja kukuba wano nga mmwe temusoose situkiramu it is impossible kubanga tuli mu mateeka era semateeka gwe tugoberera twalonda oba nfuna awo kiseeka kuba mummwe ne muwandiika nti tusaba ku lw'ensonga eno naye nga tusoose kugandi kinembe tukyejjako kitya ebyo ddingidoole wabakakwenza mm. ba Bobi Wine bankutte mbusima bali bagenda kunkuba essasi nelitunula muwalala gwe nga bobonyuma ebyobufuzi nti bali bagenda kunkuba essasi hmm. nelitankwata iye alinganga nti abasigale ba Museveni tageti z'abalema hmm. nze nakimanya dda nti banteeka ku lisiti hmm. oyo gundi gye yasoma oyo lumbuye nasaba busabiddwa nenga nti nsaba katonda okkirize bwewakuuma museveni nomuyisa mu mannyo g'empisi mm. agaali ku obote n'amulemwa nsaba omukake kwabo bayagala okutta nabo abalekewo kubanga we bali bangi katonda osobola omumukaka n'abamulema okukwata bagamba nti aloni nti ddala aloni nga bwe natambulira ku musa mm. naye bwe ŋenda okutambulirako bakitaffe bwe bayita mu mannyo g'empisi g'abakuumi abo bwe ntulina kitanga embonyabonya gye bamubonyabonyeza museveni okumutwalako ebibye okumukola atya nemmanya nti ebbanga lyonna newankubadde akyali mulamu okukakoko e, kwensaba katonda omukake naffe tusigale nga tuli balamu mwavayo kubyejjagala mbu kitabani kya haji ekyo seven kyalidde mm. nentunda kitange etamala emirundi entegeeraye nenema okutegeera mm. senior intelligence office emyaka asatu mugumu mm. political analysit eyasoma political science notayogeza bujulizi noyogeza mumwa nemuwa mwezi gumu nze nkyabala wali ku TMQ sorry ntunulira bwe guggwako nga talese bujulizi nsaba awummula ebyobufuzi bwe kaba katoke baamu mm. kaba kamunoga abayitaga kudda mu ddwaliro nemugamba nti ndi musasule kuki ndi musasule ku mbonyabonya kitange gyabonyabonyezeddwa gavumenti mm. nsasule ku lwebyo ebyobufuzi mba tembitegera atisiti asirisa asinga ebyabaka kwenze byomba mukyasaaga mu busaazi hmm. bikyajja biyitirivu naye tubuuza gwali eyo bigenda kukoma ddi bankutte hmm. banjokyeza ebipiira bantadde naye tubuuzemu akabuuzo kano kaffe babiri wano muhoozi ngaayagala kutta kakwenza nomumukwata hmm. kyetaaga kulangirira eh, kakwenza banna bazze bafa obutwa gwakako tekasobola kukutuukako nga basobodde okufuna bwaba interest yokumuta yali weri nga simuzanyo mm. yali badde tayisana ku mpewo kuno bwe yali mutaddeeko ebyo bya obese bye yamusookako muwandiisa mm. yali badde ataddeko intelligensi ye egenda kunoonya kakwenza mpola mwali badde munoonya kakwenza nga temukolaki temulaweekakwenza yalagawaagenda bweru eyo gavumenti teyinza kubula bwekubowa nze nabagamba okumbowa sikuganye mm. mujje na bujulizi bwe mugenda otutegeeza enkirwaki tukwata mutabani wa haji nadduli nga nabwe babi bateerawo bikakasirana nti ddala tumukutirwa abcd nebyokujja okumala gatumatukanga okusima gasyumba kubanga naawe oli munalwanda fe tufuga mutani wa hajji aleeta obusosoze mu mawanga nga tutunudde na gavumenti bwetambula omusosoze asinga museveni gyali nepotism agizadde mu ggwanga muno yaani tribalism gwe bwokeera n'okisa ku nze nkutwala entya awo bakakwenza ishu gwa badda kirowoleza mukirala mm. eyo sigendi entegere yange ngamba nti gobo tegedde nti bwe kitebwe kiri naye phenomena onene museveni agifuna muki eyakwata tulugunya tabagende mm. kuteekawo kutiisa tiisa kiki criticism yagiteeka ku obote naffe criticism tugimuddize nti ebigambo byako n'ebyo bikolebwa bibye kaakati gwe bw'otunuulira bakakwenza tubuuza dikoyi kyeriwo hmm. nti buli anajja akwatibwe bamugyemu enjala bamute eh? bobi wine ddala bwoba olina amaanyi ekikulemesiza okukulembesa abantu kwekyo kiki abaffe mu abantu gye muli hmm. ekibalemya okusituka kwebikolobirwe bityo nga baana bamwe batulugunya hmm. kiki amagezi twali tugalina mukujeeta museven gatubule mukumugjako ddala ekyo kiri wase ekireese ekyo okulaba nti fenna tukyali mabega bebannabyabufuzi butaddemu obwesige naye ngaate tukimanyi nti ate babadde bagule oluusi nti ate pulezidenti oli mu bibiina byobufuzi yajja batuteekamu nitulooza nti tuli ku mulemo gwa opposition naye nga twalopera muganzi mukizikiriza byebyo obufuzi bwetulina wano wano okusitukiramu kwaffe nga yatunuulira ggwanga na muntu ebibiina sooka obise ku mpagi kijja sobola okukugjawo ng'omaze otutegeera gwe gwani na mugabo ki ku ggwanga lino sooka weezuule oba oli munyolo weezuule nga ggwe omuganda weezuule nga ggwe omunaggundi awo jja tutegeera revolution kyegula naye wano bakakwenza bajja kugenda bwe batyo bayita hmm. ngaobudde bwe bugenda bayite bwe batyo ngaobudde bwe bugenda kakwenza is nothing completely is totally nothing bobi wine is totally nothing likewise jakana naddoli sirina kyendi ku ggwanga nabantu naye interest bwe zinatulemu tukulembezesa ku lweeggwanga lyaffe hmm. n'abantu abatudde mu ggwanga eryo ebyobufuzi ne tuli batuyimba biyimbe tujja kukoma kuyimba nga tewagikyuse his excellency the president omu bwati bwa namunigina eissu y'amajje eyo mugirekere international communities olwedde tuli mukago gwa united nations tetusobola kuwanika bipande nakwekalakasa kwa museveni emundu n'eryoka evayo tukuba abamawanga ne batayingirawo lwaki kyo bobwa ntakimanyi kubanga international committee mwetuli hmm. totunuza mundu mu bantu b'okulembera it is impossible balina kye babanje you have to listen obwe bukulembeze wano kusitukira mbuga nti aa wano kisuse kisuse naye sebo bakutte bakuboye bakwokyeza bakutadde hmm. wano china museveni gyasinza okukozesa hmm. ye nanyini kuleeta tekinologi afaanaganako bwatyo busobola okukeera encyanga kakwenza omulaba emiggo misale ku mugongo hmm. era obugere bulinga bwebatunuddemu enjala naye nga yambadde kaveera ku mugongo china obwo butekinologi goloza firimu bazizanya betya okulaga nti aa gundi bamusse ngaolabira dda kirufu bamusse bamutemyeko omukono ngaogula amutemeko mm. ate bugenda okudda booti nga bamulaga wano kwawalize baba wange emikono kwegiri ekyo bakiba bakiteekawo batya china wano weeri nga museveni gyesinza okukozesa mu tekinologi mm. kakwenza asobola okwambazibwa akaveera ako wano yatulaza omubiri gwe gwonna naye ate bwe yagenze bulaa teyalaza mubiri gwe kyabadde kigenderwa ki eh, amaanyi agasinga wano gasingana okusinga ebulaaya ah. yali badde alaza omubiri ogwo lwaki nti yagubikudde kale netwekya katugambe nti sigambe nti tebamutulugunyiza mm. bwebawo eri eyo liwe gweosinziza otya mu fdc ate nosibira mu people power ebyo byekyana ekito byetulimu mm. olwaire okusitukira mukituwa ekkubo nti omuzannyo ogukyali otulanawakutegeera ogwajjanga onkwekule guvaawo naffe bantu babulijjo okusitukiramu eryo eggwanga okugenda odditereeza ebyo byabakakwenza ebyabagundi ate wono bamukutte bantadde bampaludde eri abasegirinya okwewandiikira maapu zaabwe kubagenda okutambula munkwate bwe muti munsibire gindi bano basenyonyi bano baki mbategeeza lunye there is no revolution through no party there is no revolution secondly we have no plan and there is no plan nop has egenda okujjayo eggwanga lino it is impossible it is impossible nkibaddiramu lunye mm. Bobby Wine if he has a plan. We don't need it to be told to us. Agiteekewako leekyo tulabe. Sina nnyo byakugamba okugira ngu olina ekibuuzo. Uh, Era ku nsonga ya kakwenze mbadde nga just kwongereza hmm. ku kali koyogedde analabyeko nalabyeko nze kenyi ku twitter uh, gundiye ng'agamba hmm. nti eggwanga nalifulumye hmm. naye ate ngenda kukomerawo ku kisaawe ky'entebe ekya kikulu mm. nebuza mukufuruma yayitawa mukoma wa ate agenda ate kuyita mukubo ddala ekyo nkyotekeddwa okumanya oli yagamba nti ebbula lyennyama mm. teririisa mpologoma mmese era bekirya hmm. nabwa kityo kakwenzi mm. o temuli makulu bwekyolina okutwala hmm. <laughs> eggwanga lino hmm. sinza asembayo mukutegeera hmm. naye oli yagamba nti mazima da singa mwali mulabanga bwendaba ate era nemutegeera nga bwentegeera nempulira yammwe ngaefaanagana nempulira eyange saali etaze kutwala kadde kawanvu kutuusa njiri na kigambo kya katonda nange mbagamba kyekimu okutegera kweggwanga bwe nditegeera singa bwe mwali mulitegeera nendaba gye ndabamu nga bwe muto bwe mwali mulaba hmm. nempulira nga nammwe bwe muwulira singa museveni taliiwo naye olw'okuba nti ate okusembayo kw'ensi katonda tutonda nga tuli banjawulo hmm. toyinza kubeera kimu olaba naye alinayo abwe yayeterawo abamuwalana katonda nsombira bya katonda ebyo nga hmm. weebali bayitirivu ani nanyini buyinza kala tekufa abantu naye kino kyetutunulako kyekiriwa hmm. nti enteekateeka yaffe tugitunulize mu ggwanga bwe liteekeddwa kutambula n'abantu bali awatali bibiina bya bufuzi hmm. awatali kukulembesa bintowooza y'amadiini mu mawanga gakutulamu awatali kukulembesa mawanga yadde omukwano individual meritism yeyina otutunula kulw eggwanga laffe esobole otusitulira eggwanga tusobole okutambula hmm. abaffe kiki ekiteteddwa okuba nti tulina ribbon ku mutwe etasiimukawo ku maaso gaffe ebyo mukyabiraba ddala nga mulaba nti ddala ebyobufuzi ebyo kakwenza bankutte bantadde mm. segirinya bansomeba ba paalamenti tebantanga mm. basenyonyi ngaoyo katemba gwe muliko yennyini webyobufuzi ku buyinza bwa paalamenti nebatikamimwa mm. sipiika weggwanga lina aba ategeera kyakola oyo ddala aba ategeera ah. nga sinaba kugamba nti opposition yes nammwe mulina ekyammwe kyemubanja mm. sipiika weggwanga aba ategera ku ebyebikolobero nammwe abatudde mu palamenti mulina amagezi mm. ddala gyegali gwe mulese eri eggwanga ddala batu babasindika ebyo byemwaleeta ku mulundi guno nze saalimu mubasindika kubanga nali nzize kugendayo nange nali mubagenda kusindika amakulu nali neeronda nze nasigala mm. naye gwe yatuuka olimu ku magezi bino ne bitambula nga mutudde mu paalamenti hmm. temulimu n'omu asobola kuvaayo ku lwaexaminability etunuulira biwandiiko biteekwa mu paalamenti mu kuteesa hmm. ne tunuulira ababaka bala kubayisa mu kigambo kino tulinamu magezi gatuula bweru ku mbalaza wabweru wa paalamenti ekyo tekiinaawo makulu teba na ansad omubaka wa uh, abedi banika hmm. yavayo yinagamba agenda ayagala kugezagana ne gavumenti abedi bwanika memba wa paalamenti eh, memba wa paalamenti abedi bwanika hmm. kyayitamu yagambye atya yavaayo ye n'agamba nti hmm. ayagala bakole enteeseganya ne gavumenti okulaba nti abasibe bonna abali mu makomera oyo si gweyogerako yali yavuganya kuba pulezidenti yaddayo neyesimba kubamba bapaalamenti eh, nawangula ate akumbadde sinnakamanya hmm, yawangula kati kankubuuze ya bedi bwanika <clears throat> kinkoze na bulungi ngaoli memba wa paalament mm. yaliko president mm. n'ebirozo bye wali otekeddwa okujja nabyo mm. sebo yo excellence abedi bwanika mm. enteeseganya ggwe ne central government zijja kusinzira ku kiwandiiko namutayiika ky'otadde mu paalamenti omuli obuyinza museveni tonnaba kumwetaaga imidiatire obuyinza obuli mu katundu k'ensanvu mu omwenda bugamba nti paalamenti yenanyini kuyisa mateeka akatundu ka kyenda mu point 8 hmm. asenti yaako oba kyenda munana point 3 kakugamba ki nti presidenti bw'anaabanga musindikidde amateeka emirundi esatu nga tagatunuddeemu bagamba nti bibiri byakusatu bituule biyisa amateeka gokoe kyetwetaaga olina kumatiza paalamenti okusinza ku kiwandiiko kyoba owaddeyo mm. mwe banna paalamenti mu mulina okkiggyawo irespective gwe okuteesa ne pulezidenti awakyaliwo omulyo munene mm. ogwo mulyo nkikuddira mulunyi mm. leka kuleka maanyi go gano na buyinza bwo obuteeke ku executive ya his excellent president nga paalamenti mmwe buyinza awo bookyannimba bulimbi onale bwe yakulira kimaanya kabonera masaka katonda mwagazise hmm. ate amuone ku magezi agagwanidde hmm. ekyensobola omusabira hmm. naye wano oyogadibenga lye palamenti obuyinza bwerina temwetaaga pulezidenti wandika ekiwandiiko kiteekebwa mu nkola biiru ejje oseketere bano abasigalidde mu kuleeta kwa biiru olyoka otumireku ebyo biteekeddwa ttambula bibeere mu ansadi ansadi kitegeeza buli kiwandiika ekyogeddwa n'ebigambo ebifumye vabo biba on record mu kuteesekwa kweggwangwa nabwekyo kiri reasonable okubyanukula eristaete lwaki ofuluma bweru ku mbalaza kakati ekyo kiba kitegeeza nti wakyaliyo ekiri emabega okuteesa kwa bedbanika ne central gavument ekyo kya bulijjo opposition yeteesa naye toyinza ate kuva mu paalamenti muli buyinza hmm. obutwalemu ekizekitivu ate naye ze mu paalamenti gutemanyi nti executive naye bweba eyisiza amateeka gani wankubadde eyisa mm. enaka weekoma ate ne gadda mu palamenti bagatuseke bagaseeka emikono gwate buga nti nteeseganya mubuyinza ki obwo hmm. mubuyinza ki kubibadde ebikolebwa hmm. palamenti olwaliro yeyina okuyisa ekyo ekyo sooka eno nabbaluwa hmm. namutaika ogiwe sipiika osabe palamenti etunule mu nsonga era ojanje obuyinza obulina lwaki okulembeza kiri namulabyeko ng'agamba ti gwe badde mwogera mm. mwe mwogere byonna bye mwogera mm. abapansindikira bumesagi nti muli eyo muli mukukomera mm. nga ye yabuuza muli mumakomera <laughs> mutuduyalerawewaawo kale ebyobufuzi byaffe mu ntegera yaffe nga bwe tuli awamu tujja gwana okuteekawo okwebaza naye ate okwebaza okwo kwalibadde kujja nga tekuliko kwedibaga tukyali mabega nnyo okutwala ekigambo thank you okiteeka ku muntu mba member of parliament jebali executive jeri ne judiciary mm. mukyali mugadi benga lye nabo opposition mu parliament mm. kwe kuteekawo nga bola batwasindikayo marionette bugologosi gweba ebyaka gologosi akezinisa ah. kabaako komanda mm. ne parliament abatudde mu parliament bonna opposition mm. bugologosi balina komanda nja kupagaliza mebe ja katonda emirungi okujjako nga ukyalinawo ekyokubuuza ku ah, program naye nga mbategeeza lunye mukuddamuku okutunula ekigambo kakwenza mutegeere hmm. ebyobufuzi nga biteekeddwa okutambula fenomenoni emu eyo ezeetambula hmm. bantadde bankudde bankuludde hmm. bansibye nnatolose mu ggwanga nnagenza ate nzira ku bisaawe akantu ako tukegendeze tubuuza akwagala nga yadde agala kukutwala n'akukwata akubonyebonye akute ensi emulabe in actual sense silence ya his excellency president nkakasa nti byonna ebizza bikolebwa nga mutabani wa museveni abadde akwetaaga mm. aba yakufunye dda insilent mana obuyinza abulina esente alina n'amaanyi alina naye tulaga ate nti bakutte bakutadde the question is why is the same phenomenon mututambulira mm. Mm. nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi eibadde entegera yange eteekebwako wano mu maaso gammwe nga banna online medias uganda mm. nga wensinzidde naye nga nsaba nti nammwe okuwako ebirowoozo kubammwe bino kwogera mu bwogezi tusobole okuggyamu ekigambo ekitegeerekeka okutuusa ennyukuta ya katonda gyekitegeeza daniyeri nti daniyeri bikka ku bigambo ose n'akabonero ku kitabo ekiseera ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka mazima dda wagenda kubeerawo okuddengana embiro n'okumanya kulyeyongera okuwako ebigambo byange biri subject for discussion naawe gy'oli okuwa entegeera eyiyo ate kyetunajjamu wakati w'ebibiri ekibaitubaita okuddengana embiro n'okumanya kulyeyongera tujjemu resolution kuli eggwanga lyaffe katonda bankuumire bwati abaddeho nadebojakana sulaimani nadduli ah, naye mukama wange mbadde nsaba okkirize okkirize ah. mm. eh, mm. <laughs> bwakiri ekirala kiwangamba kigenda site ze obuntu buno mm. ah, nabukwetikkidde nga bubu nga tewaŋŋambe kati nno bubu oyagala nkwebalize wano oba tuve mu kamera nekiba kiri wano muganda wange mukoddomi wange <coughs> kawoya kasumba obubaka bwewa ettu uh, lye wampadde okuba nti no ndireetera honorable jakana sulaimani nadduli era lino sebo ndituusizza ewaŋŋamba toyagala nsiri emulume enaku wadde neddakiika nemu hmm. eh, omukulu sebo yakuddukiridde wesiga bwesiizi gwe noobeera ali n'otuula kakola byonna bwekaba obutwa ne antidoti mweri <laughs> sebo tweyanze nyo tweyanzeege hmm. nja kutwalira ku kitange kubanga waali ate ensiri mpitirivu hmm. ate tamanyi kwebikka katimba mu katimba hmm. katonda yamukola nga omubiri gwe bugu mulingi kati nja kumutwalira kano muge nti ne bweweyambula hmm. ensiri ekutya kati iwadde antidote hmm. eh, kale kaba katwa eh. aba yegemye eh, bulungi kale tweyanze nnyo tweyanzeege nokutuusa obubaka bwaffe ntemukoma ku bino oli yagamba nti emmeeme egabaagaba enaaga ejjanga twebale nnyo era mwebalire ddala era naye mbategeeza lunye nti nsiimi bwongerwa temujjanga okubukana ggwangawo ngambaga nti waali gwali mulimu hmm. mwebale nnyo mwebalire ah, eddala bwatyo ah, honalebe ebintu ndowooza mbituusizza hmm. ah, mukodomi wange kawooya kasumba bananyini kasumba squeya esangibwawo ekifo ekyo mugende okiri awo busega musanyukirewo kaawo kasumba squeya eri awo nene nnyo mwabagala otegeka patizi ezenjawulo osimanya weddingi biki biki ebyo eh, mugende awo kasumba squeya ekifo kigazi ekifo kinene okuzaama nange eh, omwana wabemmere kity omutumba deriki ndowooza nange ngenda kukomawo nkoze nessenoga kalimu owabefumbe saako ne keni oli keni muzungu erinnya lye yekiganda siritegeera bulungi koze ne Kenny Media naye abaddeko sako ne muganda wange ono uh, ah, anjagala nnyo omusajja oyo era yagamba wembasiza mu interview zo awulira ddala ekizibu hey. Eh. nange nninga problemu nti byenkola abyagala okay. ne wenjogera bwogezi bwe nti kasawira eddoboozi nti nti nti nno derik yajja bambi asitukiramu okulaba nti nno ayagala kuwira nnyo ku ddoboozi lyange kubanga interview ya ngamba naliko naye eri waguru mu kifo kyaffe kiri nangambe musajja gwe interview zozaagala nnyo ngolineho nalabegeka sulaimani naguli nanga nenesunako nengamba nzaani era gwani noli yabuuza kyekimu eh. ddala nzaani hmm. mu budde buli nga ne bwonfumbira kaloli tezikolaki tezindya tezindya kati nzaani ayagalwa ennyo abantu beeruweeru nzaani ayagalwa ennyo abantu beewa obulenzi mubeere bulungi mweraba